Здравствуйте, друзья! Снежный денечек выдался, поэтому решили мы сегодня немножко поговорить о зимней резине. А конкретно сегодня о модели Nokian Hakkapelita R2 и даже чуть-чуть о ее предшественнице Nokian Hakkapelita R. Резина интересная. В отличие от ее предшественницы <clears throat> R, Hakkapelita R2 был изменен компаунд. Как известно, компаунд, э, то есть состав смеси, его два основных ингредиента – это натуральный каучук и искусственный. Так вот, здесь увеличено количество натурального каучука. За счет этого добились еще лучших э, всыпных качеств этой резины. А самое главное, при, в общем-то, достаточно ну, мягкой все-таки еще резине, она стала лучше сопротивляться э, и внешнему качению. Там порядка 5% по заявлению компании. при сильном снеге Э, найти достойного конкурента будет крайне проблематично, хотя уверен, что многие с этим поспорят. И тем не менее, э, шуга, снег, э, лед, фактически идеальное поведение, если опять же температура ниже 5. Если температура чуть выше, то, конечно же, сказываются некоторые, может быть, специфические особенности. Но, тем не менее, найти в них сильные недостатки будет тоже весьма проблематично. Но если все-таки подыскать объективно недостатки, то скорее можно найти не сколько недостаток, сколько особенность. Ибо недостаток это скорее не резины, а наших дорог. Но тем не менее, эта маленькая ложка дегтя в этой большой снежной каше есть. И она заключается в ее предшественнице R2, это Nokian Капелита R. Вот эта резина, на которой проездил несколько зим, а, выявила серьезную проблему. Для наших дорог эта резина слишком мягкая, слишком. То есть э, в течение буквально нескольких, наверное, недель или месяцев э, резина пришла в негодность не потому, что стерся, допустим, э, протектор, а вот из-за вот таких вот прекрасных наших гуль. Но опять же, в Финляндии дорожки укатаны, и там таких проблем нет, поэтому, возможно, их это устраивает. Для наших дорог все-таки она излишне мягкая. И вот именно поэтому в Хакапелита R2 был изменен компаунд. У Nokia Capillator 2, как и у Эрки, очень агрессивный э, рисунок протектора. Но самое главное, так называемое слишком частое ламинирование. Именно оно, скорее всего, и дает э, такую специфическую езду и покорение абсолютно всех зимних видов дороги, как льда, так снега, так даже и просто шуги. Но есть еще одна особенность, которая здесь не видна. Это так называемая технология Nokian Cryo Crystal. Она была впервые применена именно здесь, и сейчас ее используют фактически во всех даже шипованных резинах этой компании. Что это такое? Это некие такие странные кристаллы, которые находятся внутри резины. И они, по заверениям компании, скажем так, э, являются некоторыми когтями. Сложно сказать, насколько это серьезно влияет, почувствовать это сложно, но, повторяю, резина ведет себя достаточно прилично в любых условиях. И что самое интересное, что эти кристаллики, о а составе их абсолютно никому не известен, кроме самой компании, они работают вплоть до конца, до кончины этой резины, то есть вплоть до 4 мм ее остатка, по, опять же, заверениям компании. Мы пока еще до этого протектора не доходили, но пока резина относительно новая, ведет она просто себя <laughs> идеально. Вот сейчас мы едем по укатанному снегу. И попробуем на небольшой скорости, допустим, 30 км в час. Вот мы разгоняемся до 30. И попробуем резко затормозить. Прекрасно слышно, как работает АБС, но э, торможение, в принципе, где-то предсказуемое. Хотя тормозной путь, как вы понимаете, на тонной машине, даже такой небольшой, он все равно будет гораздо длиннее, чем на любой сухой поверхности. Поэтому законы физики никто не отменял, и хорошая резина, либо даже пусть самая идеальная, может лишь помогать, но не отменять все законы физики Архимеда и Ньютона. Поэтому не стоит уповать только на резину. Нужно не забывать о том, что дорога есть дорога, и тем более вот такая вот не самая веселая хотя красивая. Интересно еще одна штука. А, техническое руководство компании Nokia рекомендует зимой перекачивать резину на 0,2 атмосферы. С этим, наверное, опять же, многие поспорят, но я соглашусь с этим где-то наполовину, поэтому перекачиваю на 0,1. Возможно, этот как раз опять же связано с тем, что резина Хакабилита R и R2 достаточно мягкие. И вот это излишнее давление, возможно, компенсирует э, некоторые недостатки ее мягкости для наших дорог, оставляя все ее основные преимущества. Если быть до конца объективным, то, пожалуй, эту резину можно назвать идеальной, но только э, если температура намного ниже минус 5. При более высоких температурах, нулевых и выше, что тоже, естественно, у нас встречается зимой, наверное, найдется больше а, конкурентов этой резине с лучшими качествами. И некоторые лучше держат на мокром асфальте, эта резина чуть-чуть, но плавает. Хотя назвать это серьезным минусом тоже сложно. В общем-то, привыкнуть к ней быстро можно и достаточно уверенно она ведет себя. Но, опять же, чем выше температура, тем ее качество все больше сходит на нет. Чем ниже температура, тем меньше, наверное, у нее будет конкурентов и тем э, лучше она проявляет все свои финские зимние достоинства. Вот здесь самая обычная шуга, укатанная дорога, чуть-чуть посыпанная, не самая скользкая, э, ну и не самая, может быть, радостная. Попробуем вот перед полицейским затормозить. Вот здесь уже АБС не работает, торможение относительно плавное. В принципе, здесь уже такой трафик, что позволит себе э, некоторые шалости, мы просто не имеем права познакомимся с э, финской резиной Nokian Hakapelita R2. Так вот, Hakapelita R2, на мой субъективный взгляд, наверное, одна из лучших зимних резин, которым мне пришлось сталкиваться за долгие годы.